қазақ елі алматы қаласы бүгін 24 сәуір біз мына алматы қаласы әкімдігіне келіп бейбіт шеруге ескерту беріп жатырмыз әкімдікке келіп ол 29 сәуір сағат үшке қай бұл қала бойынша үш орын бар екен сол бейбіт шерулерге берілетін соның қайсысына берсе де шығамыз мынау басты тақырып қытай экспансиясына қарсы қытайға берілейін деп жатқан мынау визасыз режимге қарсы соны тоқтатуын талап етіп шығамыз ә, мынаны әрқайсымыз әлеуметтік желіде ғана отырып ә, жазып отырғанын ести ма естітпей ма қайдам енді осындай қадамға баруға тура келіп отыр ә, бұл қытай кірсе қазақ халқына қауіпті ә, сондықтан сондықтан ә, шеруге шығу керек деп шештік соған қазір ескерту беріп отыр алматы қаласының ашық әкімдіктегі ашық әкімдік дейді енді бізде бізде енді үміт аз береді деген бірақ сонда да береміз э, халық өзінің талабын өзінің э, ниетін білдіру керек ашық ашық түрде үш неге үш орынға да жазып тастаймыз қазір ескертуді шоқан уәлихановқа бауыржан жазады э, индира жайынди паркі шохан уәлиханов и орталық алаң Ә, екеуі жазып жатыр. Руслан. Бауырымыз. Оның кейін Қытайда бауырымыз. Руслан Кемелбаев пенен Қытайда Маметова. Мына э, жерде халық ақыны Бауыржан Атимбаев бұл да жазып отыр. Үшінші э, алаңға біздің мақсатымыз мынау біздің өкіметке керең мақау меңіреу өкіметімізге халықтың талабын жеткізу біздің мақсат тек қана сол ғана бұны бейбіт шеру бейбіт шеру деп жаза шеру емес қой митинг қой деген совсем бөлек қой қиналыстан өкініш енді сондықтан мынау алматы қаласының тұрғындары қонақтары сол алаңға келіп мына халықтың талабын жеткізуге атсалысыңыздар бәріңіз енді бұл келе жатқан апат бір мен үшін емес болмаса жалғыз сіз үшін емес бүкіл қазақ халқына келіп жатқан қауіп бұл егер де қытай келетін болса ертеңгі күні шығара алмай солардың құлдығына түсеміз ә, қазір де құлмыз ғой бірақ қазір іштен шыққан жау жаман дейді өзіміздің ішімізден шыққан мынау биліктің құлымыз ә, өткенде көріп отырсыздар митинг сайын соттайды 15-20 сотқаға бізге ауыз ашылмайды бізде демократия дегенменен бізде диктаторлық авторитарлық режим оған дәлеліміз көп шындықты ашық даусын шығарып айтатын болсаң кінәлі деп соттайды ешқандай заңға жатпайтын әрекеттерменен сондықтан қазақ елім асыл халқым шығайық айтайық мынау биліктерге үнімізді жеткізейік халықтың талабын мен өзім ойлап өзім қазақпын деген әрбір азамат ә, бұл талапқа қосылады өйткені өте орынды талап барып <coughs> үй соғуға алты сотық жер сұрасаң жер жоқ дейді ал мыңдаған қытайға <coughs> визасы кіргізіп жатыр э, кіргізеді э, былтырда сөз шыққан қытайға иранға үнділіктерге визасы режим менен кіргізе береді деп э, біз сонда не, болдық біздікі ашық шашық жатқан қожайын жоқ сарай болдық қой біз мен өз басым қарсымын бұндағы бізге мынау тіптен ресеймен шекараны біржолата жабуымыз керек бізге ешқандай экономикалық та саяси да әлеуметтік те байланыстың қажеті жоқ ресейменен одан кейін мынау осындай іс әрекеттердің бәріне көз жұмып қарап отырған қазақстан халықтар ассамблеясының таратуын талап етеміз Оның кейін менің бір үндеуім мынау өткенде қылмыстық жолмен тағайындалған ә, парламентте отырған тағайындалған депутаттарға сайлаудың алдында үйіп төгіп уәде бердіңдер сол жерге барып алғанша халыққа ә, ауыл ауылға шейін араладыңдар аманат республика партиясының үміткерлері енді неге қолдан жетпей қалды неге халықтың арасына барып халықтың арыз талабына шағымына неге құлақ аспайсыңдар мынау дәл қазір барып отырған мынау парламенттегі депутаттар кезінде уәде бердіңдер вагон вагон енді келіп аузын буған өгіздей барып парламенттің креслосында отырсыңдар егер айтқан сөздерінің жүзден бірі рас болса дәл осы кезде халықтың талабын билікке жеткізу сіздердің міндеттеріңіз э, ондай болмаған жағдайда өздерің халықтың қалаулылары емес халықтың қанаушылары деп есептеуге тура келеді бәрің де қара бет атанасыңдар мына іштерінде бір екі үш азаматта э, өтіп алды өткенде тағайындалып алды өтірік оппозиция болып сол жаққа барып ішінен іртеміз шертеміз деді қазір қарап отырмын бара салып өздерің іріп шіріп кеткен сияқтысыңдар шын халықтың жанашыры болсаңдар халықтың талабын жеткізсіңдер өз үндеріңді қосыңдар шығыңдар айтыңдар депутаттар депутат сымақтар аузын бұған өгіздей маңқиып отыра бермей қандай жолмен тағайындалсаңдар да тағайындалдыңдар депутат деген аттарың бар соған лайық болыңдар енді мен бұл жерде ал жаңағы айтқанымдай алматы қаласында үш жерде митингке бейбіт шерулерге орын бөлінген бірақ әрбір митингке ескерту берілген шайын бізге рұқсат бермейді иә. бауыржан бауыржан бауыржан қай жаққа шоқан уәлиханов деген ғой шоқан уәлиханов шоқан уәлиханов дейді ол үшінші сайс шоқан уәлиханов біреуің индира ганди біреуің орталық алаңға сарыарқа сарыарқа сарыарқа біреу біреу ганди біреу шоқан біреу иә сарыарқаны жазады мен ганди жазамын енді бұлардың мен береді дегенге өз басым сенбеймін енді сарыарқаның көшесін жасаса бірақ бермеген күнде де еш болмаса одиночный пикетке шығуымыз керек деп ойлаймын мен әркім өзінің талабын жеткізу керек билікке және де оны үйде отырып тығылып сығалап қарап отырмай жариялы түрде ашық түрде өткізуіміз керек бұл жалғыз маған ғана керек нәрсе емес осы жерде келген оншақты азамат азаматшаларға ғана керек емес бүкіл қазақ халқының мүддесі бұл жерде сондықтан асыл халқым э, шығайық өз үнімізді талабымызды жеткізейік мына билікке мынау электрондық үкімет порталына кіріп петицияға қол қойыңыздар э, <coughs> бір ғана бір ғана вариантта қатып қалмай жан жақтан шулата берейік мен әзірше осыменен өздеріңізден бастап эфирді аяқтайын қазір мына нені өткізтіп шыққаннан кейін э, тағы да эфирге шығып челлендж жасайтын боламыз э, рахмет бәріңізге тыңдағандарыңызға сау болыңыздар э, бір айтарым тағы да бүкіл қазақстан бүкіл қалаларында сол митингке шеруге әкімшіліктерге ескерту өткізіп біраз резонанс тудырайық сонда ғана халық естиді көреді түсінетін шығар деп ойлаймын мен бүкіл қазақстан қалаларында белсенділер бар белсенділер бар сол кісілер ұйымдасып қалалық әкімшіліктерге ескертулеріңізді өткізулеріңізді өтінемін сіздерден басты тақырып мына қытай экспансиясына қарсы э, визасыз режимге э, енгізбеуін талап ететін боламыз э, сонан кейін менің өз талабым жаңағы айтқанымдай қазақстан халықтар ассамблеясы таратылу керек ресейменен қарым қатынас түзу керек қанша елден кіндіктерін байланып тұрса да мынау үкіметке естісін деп айтып отырмын құлақтарына алтын сырға э, және де бүкіл қалада өткенде құрылған халық парламентінің мүшелері бар э, солар халыққа түсіндіру жұмыстарын жүргізсеңіздер өтініш сіздерден э, бұл жиырма алтысыншы жылға шейін қаралады дейді одан кейін халықтан қарсылық болмаса сол жаңағы визасыз режимді енгізтеді соған жол бермеуіміз керек соған жол бермеуіміз керек сондықтан да көптің көмегі керек бүкіл қазақ халқының халық елінен қолдау күтеміз сондықтан бүкіл қалалар өз өз қалаларыңызда осындай ескерту өткізіп, 29 күні түскі үшке біз сол уақытта беріп сол уақытта беріп жатырмыз 29 сәуір сағат үште Сау болыңыздар, рахмет бәріңізге. Салам алейкум, тағы да қазақ халқы. Міне қазір ескертуімізді өткізіп шықтық 29 тоғызыншы сәуір сағат үште жаңағыда айтқандай бүкіл қазақстан бойынша қаласылар өткізсеңіздер дұрыс болар еді мына жерде енді үндеуіміз бар міне жиналған халық жаңағы әкеп өткіздік ә? бұл үндеу парламентке де қатысты мынау аузын буған өзі парламентке барып тағайындалған иә иә мұрат сен или кет или тұрсашы айтатын дайындаласың екі ақ минут мен айттым ғой жаңа айттым мен айттым сен айтқан не керек бар репетиция жасаңдар дедім иә түсіріп жатырмын давно бастап қойған видеоға да түсіресінші видеоға түсірмеді екі минут видеоға түсіріп жатырмын мен суретке түсірмеймін мен сурет түсіре алмаймын ассалаумағалейкум қазақ елі мына бүгін жиырма төртінші сәуір екі мың жиырмасыншы алматы қаласы мына бүгін бір топ азаматтар барлығымыз жиналып мынау қытайлардың визасыз кіруіне қарсылық білдіріп ертең жиырма тоғызыншы сәуір сағат үшке арыз беріп кеттік мынау алматы қаласында үш жерге рұқсат берілген сарыарқа кинотеатры шоқан уәлиханов және ганди паркінде енді сол үш жерге де үш бірдей арыз тастап кеттік енді оны қандай болатынын мынау шешімді әкімшілік шығарады мынау енді халыққа айтарымыз қазіргі таңда его портал kz э, дегенді шығарып қойған ашық нпа яғни осыған кіріп барлығыңыз наразылықтарыңызды білдіріңіздер ағайын енді мен билікке айтарым мынау его портал нпа деген алып тастауларыңызды біз талап етеміз халық өйткені осының арқасында қаншадан қанша халыққа жағымсыз биліктің сойылын соғатын заңдар өтіп кетті атом электростанциясын салу ол да өтіп кетті отбасылық тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заң заң ол да өтейін деп тұр қазіргі таңда одан кейін кешегі мынау э, митинг жөнінде кеше мына ахметжан э, марат ахметжанов деген жаңа ішкі істер министрлігі сөз сөйлеп жатыр ғой ұрамыз соғамыз деп яғни ол заңда өтіп кетіп отыр осындай осындай заңдар өтіп кетіп жатыр его порталға біреу біледі біреу білмейді ол халықты алдау ана жүз жеті депутат не істеп жатыр парламентте қырық жеті сенат не істеп отыр үкімет басшысы қайда қарап отыр президент қайда қарап отыр осы азғантай ғана халықты алдап сендер қашанға шейін өйстіп жүресіңдер мынаны біз тоқтатуларыңызды талап етеміз жаңағы его порталды алып тастасын ашық нпа ны аналарға жұмыс болмай қалайын деп тұр ғой енді анау парламентте отырған азаматтарға сол ертең жиырма тоғызында рұқсат берсе мынау халық елім жұртым тілім дінім қазақ деген азаматтар келіңіздер бала шағаларыңызды ертең қытайдың құлы болып қыздарыңыз күңі болатындай болмаса келіңіздер қытайлардың визасыз кіруіне қарсымыз қарсымыз қарсымыз қарсымыз қарсымыз қытай экспансиясына жол жоқ жол жоқ болды мынау қазір өздеріңізге рахмет бәріңізге көргендеріңізге енді мына бүкіл қазақ халқына бүкіл қалалардағы белсенділерден өтінерім э, жаңағы акиматтарға ескертіп өткізіңіздер э, біз жиырма тоғызына бердік сағат үште мынау қытайларды қалайда кіріспеуіміз керек соған күш жұмсауымыз керек бәріміз сондықтан біздің шырылдап жүрген себебіміз осы мынау және де тағы да айтарым мынау парламентте отырған аузын аузын буып алған өгіздер өткенде қылмыстық жолменен тағайындалған депутаттар сіздерге айтарым дәл осы кезде қазір шығарыңдар үндеріңді халықтың талабын арыз шағымын жоғарыға жеткізіңдер сендер сол үшін отырсыңдар сол жерде барған мақсаттарың сол болған дәл осы мынау қазір осы безвизовый режим деп отыр сол жерде еніп кететін болса бұл мынау биліктің тоқаевтың қазақ халқына жасалған сатқындығы деп есептеймін мен өз басым ондай жағдайда келесі талабымыз тек қана президенттің импичменті болады президенттің импичмент парламенттің таратылуы мен басқа жол көріп тұрған жоқпын бұл жерде бұл жерде бір кем соғып жатқаны біздің халықтың енжарлығы момындығы ма аңғалдығы ма аңқаулығы ма ақымақтығы ма мен соны түсінбеймін неге тұрмайсыңдар неге өз құқықтарыңды өздерің қорғайсыз қорғамайсыңдар бұл қашанғы жалғаса беру керек бұл көріп отырсыздар қазір қаншама саяси тұтқындар сотталып жатыр оларға да босатуға шамамыз келмейді өйткені ауызбіршілік жоқ бірін бірін көре алмаушылық жан жақтан партия ашқыштар да көбейіп жатыр Ә, оның бәрі мен өз басым ойлаймын олар дәл халықты қазір гөнеудің амалы ә, мына егерде мына сұм жүйе егерде кететін болса одан кейін жүздеген мыңдаған партия ашылсын мен сол кезде қолдаймын ал қазір оның бәрі мен өз ойымша қателік деп есептеймін мен мейлі мен айтайын дегенім осы сау болыңыздар рахмет бәріңізге давай жақсы жолдарың